Olá, sou o Frederico uh, e estou aqui com o Nuno. nós somos do curso de Multimédia do Instituto Superior Miguel Torga de Coimbra uh, e hoje vamos mostrar como fazer um fecheiro Flash que usa a API do Facebook, que pode ser usada para diversas coisas. No nosso exemplo em concreto, vamos usar a API para fazer um simples login uh, para um jogo que já foi criado por nós Uh, mas vamos mostrar também para que serve também a API para outras coisas. Uh, primeiro, uh, vamos começar por fazer download dos ficheiros que vão ser necessários para, para o tutorial e depois passamos então ao tutorial em si. primeiro, devem se dirigir a este site. é um site da Google onde tem a documentação necessária para a API do Facebook e devem fazer download do, deste fecheiro, o grafo API Web 1.8.1.swc. Uh, ah, fazem este fecheiro para o vosso computador, uh, podem guardar numa pasta já destinada ao projeto. Depois também devem fazer download uh, do AMP, que é um servidor local que vai servir para vocês uh, guardarem o vosso projeto e testá-lo online. Uh, basta clicar em, em, download aqui e escolher a vossa versão. Uh, caso estejam no Mac, basta procurarem por MAMP, porque o AMP é, é só para Windows. depois, temos aqui outro fecheiro que também vai ser preciso. Fazem download aqui do fecheiro swf object 2.2.zip e depois o fecheiro que nós vamos usar vai estar dentro deste zip e eu já explico depois qual vai ser. Uh, isto basicamente é a pasta uh, da nossa aplicação. Uh, nós, vocês quando, quando fazem download do AMP e instalam, ah, vão ter que abrir o AMP para usar este projeto, portanto podem passar a abrir, clicam em WAMP e vai aparecer um íconezinho a vermelho, basta esperarem que, esteja, que, uh, que fica verde para saberem que o vosso servidor está online. Ok, já está verde, o servidor está online e basicamente vai-vos criar uma pasta, vocês podem escolher a pasta que querem. No meu caso, tenho a pasta www que se encontra em programas no meu disco C, uh, vai ser a, a, pasta do AMP, uh, e lá dentro vão criar a, a, pasta que vai ser o vosso projeto. No meu caso, chamei-lhe FB Tutorial, vocês podem dar o nome que quiserem, e dentro desta pasta vai estar todos os ficheiros do vosso projeto. Estão aqui seis, uh, em que um é a página HTML, o index, que vai mostrar o vosso SWF no Mozilla ou Google Chrome ou Internet Explorer, funciona para todos. Depois por baixo temos a graph API, que foi aquele fecheiro que vocês sacaram daqui. Depois temos a classe do nosso Flash. Nós neste tutorial vamos usar uma, uma classe separada, ou seja, é como se estivéssemos a programar em ActionScript na timeline mas usamos um fecheiro clássico que é um, uh, o código está todo à parte num fecheiro à parte e é chamado pelo próprio SWF. Aqui embaixo temos o SWF que vai ser mostrado no nosso exemplo. Aqui é o nosso fecheiro FLA, neste caso o nosso editável, que podemos alterar como queremos o nosso SWF. E aqui embaixo é o ficheiro que está dentro uh, do SWF Object que vocês fizeram download. Apenas precisam do Express Install. Só este fecheiro metam-no na pasta Facebook Tutorial. Este fecheiro e este são os que vocês fizeram download. Basta porem aqui, nesta pasta. O resto vamos criar depois. Agora, vou-vos mostrar para que é que serve cada coisa. Primeiro que tudo, tem que se dirigir ao site developers.facebook.com e criar uma conta. No meu caso, podem ver, já estou com o login feito no Facebook e no Developers já criei. Uh, devem se dirigir à, à aba Apps e criar uma nova aplicação. Criem com o nome que quiserem e vai ser a vossa aplicação que vai ser responsável por, por passar a informação à nossa aplicação de Flash. Eu vou abrir aqui a aplicação que já tenho criada para este tutorial e vão reparar que tem aqui um menu com diversas coisas. Para já quero que se foquem apenas no ID. É a parte mais importante da nossa aplicação. É isto que vai permitir ao Flash uh, saber qual é que é o ID da nossa, ah, da nossa aplicação e ir buscar informação. Aqui em baixo temos várias estatísticas uh, de quando a API foi chamada pelo Flash, como podem ver. Um, depois temos aqui os settings, em que vou querer que apenas alterem uh, estas partes aqui, display name, metam o nome que queiram, neste caso da aplicação. Tenho o mesmo nome que tenho posto aqui no nome da minha aplicação. O app domain metam localhost porque é uh, o URL do AMP. O contacto email podem meter, é opcional, podem meter o vosso e-mail. E aqui no site URL devem meter qual é que é o URL uh, ah, do vosso fecheiro, neste caso do vosso projeto uh, no meu caso, vai ser http dois pontos, barra, barra, localhost, que é o AMP, e FB tutorial, que é a pasta do nosso projeto. No vosso caso, vai ser algo do género em que o FB tutorial vai ser o nome que vocês deram à pasta que criaram dentro do www do AMP. Depois podem guardar, faz save e na parte do developers já está tudo o que vocês precisam de fazer. Passando à parte do Graph API. Uh, ah, para começar, o Facebook, para ser usado numa aplicação à parte, uh, é preciso que vocês uh, peçam, entre aspas, permissões ao Facebook. Ou seja, o Facebook precisa de saber que permissões é que vocês estão a pedir, neste caso, o que é que vocês querem usar na vossa aplicação tenho aqui exemplo do álbum. Se vocês, por exemplo, quiserem mostrar um, uma capa de um álbum, por exemplo, aqui a cover, photo of this album, é, um, usam este URL uh, na, na vossa aplicação Flash, que eu daqui a pouco já vou mostrar como é que é, e podem pedir esta permissão ao Facebook para ir buscar a fotografia do álbum mas é preciso ter em conta uma coisa muito importante. O Facebook de raiz uh, não vos dá muita permissão em termos de, de poderem ir buscar informação ou alterarem ou postarem informação no Facebook. De raiz apenas vos dá informação do vosso perfil, das vossas fotos e dos vossos amigos. Se quiserem postar alguma coisa através da aplicação que criaram no Flash, ou se quiserem apagar alguma coisa no Facebook, ou ver outras coisas como fotos de amigos, uh, posts que eles fizeram, vão ter que pedir no Facebook Developers essa permissão ao Facebook e normalmente demora uma semana até eles responderem se uh, aceitaram e deram permissão ou não. Para fins de teste, na nossa aplicação nós temos algumas permissões que não vêm de raiz dadas na, na API do Facebook e que só vão dar para a própria pessoa que tem a aplicação criada no Facebook. Neste caso sou eu e o Nuno, porque estamos os dois como administradores da aplicação criada no Developers, o Flash Test. Se for outra pessoa a entrar que não eu ou ele, uh, provavelmente a aplicação não vai mostrar toda a informação e só vai mostrar talvez o nome ou, e a fotografia de perfil. Porque o Facebook de raiz só mostra isso. Nós, como somos administradores, conseguimos ver o que é nosso. Agora, dos outros, não vamos conseguir. Por isso tenham atenção a isso. Se quiserem uh, fazer uma aplicação que use outras permissões, vão ter que ir ao Developers e pedir ao Facebook. Podem se dirigir aqui a Developers e podem ir à vossa aplicação e se repararem eh, tem aqui mais abas que não vimos há bocado, mas eu vou aqui à aba Status Review e podem ver aqui o que é que eu tenho aprovado para eu poder usar. Neste caso é o e-mail, o profile, que é toda a informação uh, que eu tenho, nome, primeiro nome, uh, imagem, género, idade, etc. E os meus amigos. Se quiserem, como eu já disse, pedir ao Facebook mais permissões, basta clicar aqui e escolher que permissões é que vão querer. Depois, eu não vou escolher agora porque para, para, para esta aplicação não preciso, mas caso vocês queiram, escolhem, medem ad, metem Add Items e depois vai-vos pedir para tirarem print screens da vossa aplicação, que é para o Facebook poder um, eh, ehm, saber se a vossa aplicação é fidedigna ou não e se merece mesmo a pena dar-vos a permissão. Agora, passamos à parte das permissões que devem ser usadas na própria aplicação Flash. Nós no Flash, quando criamos uma aplicação para que use a, a Graph API do Facebook, uh, vamos ter que lhe eh, lhe entregar informação que ele possa descodificar e, e saber então que informação é que vai buscar. Um, temos aqui uma lista enorme de informação que vocês podem ver através deste link developers.facebook.com docs facebook barra login permissions v2.0 um, esta parte aqui é porque eu estou na parte do profile público, que é o meu profile, mas se quiserem podem ver mais informação também, não só do profile, eu estou a ver do profile como um exemplo, mas tem toda a informação na parte da permissions de todas as coisas que podem ser ir buscadas ao Facebook. Como neste caso, uh, deste exemplo que está aqui, o utilizador que fez esta aplicação pediu ao Facebook para usar o e-mail dele e os likes que ele fez. E é isso que vai ser posto no scope, que é um, o array de dados no, no flash que vai transmitir que permissões é que esse utilizador tem. Eu sou o Nuno e vou explicar-vos esta parte do, do HTML. Ora bem, um, criam um fecheiro HTML normal, uh, dão o título que vocês quiserem e depois importam estes três scripts. Este é o script do, da API do Facebook, este é do SWF e este é do jQuery. Uh, ah, não se esqueçam só de pôr esta parte que é o XML eh, normal do W3C e o XML do Facebook. Depois uh, criam um novo script e escrevem uh, criam uma variável AP, appid e põem o IP, o ID da vossa aplicação que está aqui. Depois a variável redirect URL. Uh, aqui põem o, o servidor local, o localhost barra URI, URI e uh, o servidor local com a pasta uh, que vocês criaram. Depois as permissões são as permissões que, que nós vamos usar. Neste caso temos a permissão dita normal do Publish Stream, a permissão para as fotos, para o aniversário, para a cidade, eh, para a educação, para ler só e eh, para a biografia. Depois criamos uma variável flashVars que estas três variáveis vão ser variáveis um, implementadas no flash. A variável flashVars não vai ter nada. A variável dos parâmetros uh, vai ter esta parte do menu, da escala. Esta parte é, enfim, para se ajustar ao HTML. E depois os atributos que é simplesmente o nome. Depois, esta parte, que é a mais importante, vai fazer com que quando nós uh, abrimos a página, uh, inicie automaticamente, abra automaticamente o fecheiro SWS, SWF do Flash. Basta escrever uh, uma, uma variável connect page ponto append, depois abrimos o parênteses, chamamos o SWF, uh, eh, embebido, dizemos o nome do fecheiro, connect page, o tamanho, a versão do flash e o express install que que é apenas um. Enfim, facilita a instalação do flash para quem não tiver. Uh, e depois vamos pôr o, o, as variáveis. Depois, por fim, um, pôr o SWS do Express Install. Uh, criamos uma, uma div uh, centrada e hum, damos pode ser o mesmo nome que a página, uh, o ID fproot, uh, ah, geral, que vai conter isto, depois o outro ID é connect pages, uh, metemos os links para fazer o download do flash, a imagem que vai aparecer uh, na, na página para quem não tiver o flash e o texto. Uh, vamos agora à parte do, do Flash. Uh, eu já tenho criado um fecheiro FLA em que adicionei o meu jogo. Podem criar um layer novo e adicionam lá o jogo. Aqui nesta parte eu criei um movie clip com a instância foto perfil que vai servir para carregar para aqui a nossa imagem do Facebook. Um welcome user que é um texto dinâmico uh, que demos esta instância, que vai servir para carregar o nosso nome e etc, etc. Cada um para as diversas coisas. Outro para a data de nascimento, um para a nossa cidade e outro para a biografia. Um, nós, um, neste FLA, não temos que fazer mais nada a não ser definir algumas propriedades. Primeiro que tudo, definem aqui o vosso nome da classe. Eu dei o nome Flash Web Main e já tenho criada e quando clicam aqui vai para a classe. Vocês podem criar uma classe, já vamos lá. Um, agora, na parte das definições do ActionScript 3, apenas vão ter que fazer uma coisa. Vão à Library Pad e aqui em Graph API, que já está aberto, é aquilo que vocês querem meter aqui. Portanto, vão clicar aqui neste símbolozinho Browse do SWC File e escolhem onde está o vosso fecheiro uh, Graph API Web 1.8.1 que fizeram download anteriormente. E é assim que o, que o Flash vai saber um, onde está a vossa API. Clicam OK. E agora voltamos à parte da, da vossa classe primeiro que tudo, vão criar um package e é aqui dentro deste package que vai ser tudo criado. Vão escrever todos estes importes que aqui estão, que cada um vai importar para o flash todas as informações necessárias para o nosso código. Um, importes do Facebook todos estes importes aqui, esta, uh, eh, esta, servem para a graf do, do Facebook, este importe é para o código JSON da Adobe e estes importes servem para o Flash, para o que seja necessário o Flash fazer. Um, depois, a nossa classe, vamos criar uma public class flash web main, que é o nome da classe, vai ser sempre o nome que demos à nossa classe. E dentro desta classe vamos criar primeiro uh, esta variável, que é uma constante app_id, que vai ser aqui que vocês vão meter tudo o que está aqui tem que ser substituído pelo ID que está na, na vossa aplicação do Facebook Developers. Por baixo temos duas variáveis privadas que servem apenas para a segurança do Facebook e vão meter estes dois links. Depois passamos à criação de uma função que vai ser a nossa main em que simplesmente vai alterar o texto que nós anteriormente já criámos no, no nosso FLA onde supostamente vamos mostrar o nosso nome para app init, que quer dizer que a aplicação está a iniciar, e a seguir vamos chamar a função config UI. Na função config UI, uh, é a função que, como está aqui escrito, vai in iniciar a livraria do Facebook uh, e vai alterar mais ou menos o texto para nos mostrar que o Facebook está a iniciar. Uh, temos aqui um, estas duas linhas que servem para carregar um, a política do Facebook. Tenho que acrescentar e depois temos aqui o facebook.init e entre parênteses definimos qual é que é o ID da nossa aplicação. Neste caso metemos o nome da variável que contém o ID da aplicação, que é esta que está aqui em cima. E a seguir vai chamar a função onInit que esta função vai fazer o seguinte. Uh, primeiro, o resultado vai sair como objeto, porque do Facebook uh, normalmente uh, os shares e a informação vêm como objeto. Se o resultado for igual a true, é porque já está feito o login no Facebook e a aplicação entra. Ou seja, o welcome user aparece como logged in, tem aqui um, um erro de texto, login e vai definir quais são as nossas permissões. Este, esta parte é muito importante. Basta criar uma, uma variável OPTS, vai ser um objeto e dentro desse objeto vai estar a scope que dentro destes, destas aspas é aqui que vocês vão definir quais as permissões que, que a vossa aplicação tem. Como podem ver, eu tenho estas aplicações, estas permissões e é a partir daqui que vocês podem definir através do site que eu dei anteriormente aquilo que vocês quiserem. Basta verem qual é a permissão que necessitam para fazer aquilo que querem na vossa aplicação. Depois de terem definido as permissões, vão fazer o login no Facebook. Vai chamar uma janelinha que, vais fazer, que, que vos vai fazer o login no Facebook. O facebook.login e entre parênteses chama a função onLogin usando as permissões que definiram em cima. Se não for o caso uh, de, de, tal acontecer, de terem feito login, uh, aparece que não está feito login e aparece a variável aparece não, vocês criam outra vez a variável com as permissões, que mais uma vez é para eles saberem, o Facebook saber, que permissões é que vocês estão hum, a pedir. E criam, novamente, e criam novamente esta linha que vai ser igual à anterior, ou seja, vai chamar outra vez a função login. Na função login, mais uma vez, se o resultado for true, uh, o welcome user altera para login e um, o Facebook vai buscar informação da API uh, da barra Mi, no caso da minha aplicação, a informação sobre, o, o, sobre nós próprios, sobre este utilizador, que depois vai chamar a função onCallAPI. Se não for true uh, vai aparecer no texto do que vocês definiram no início no FLA que o login falhou. É porque talvez tenham algum código mal para cima ou então uh, o Facebook não está neste momento com o servidor online. A função OnCall API, que vai ser chamada, como já disse, pelo facebook.api, que vai buscar informação, o que vai fazer é simplesmente uh, fazer load toda a informação para o nosso SWF. Temos aqui 4 welcome users que foram criados anteriormente, como já vos mostrei aqui que é o nome de instância que vocês definiram aqui, e cada um vai mostrar uma coisa diferente. No meu caso, tenho o result.name, que vai ser o result que vem do facebook.api mi.name, ou seja, vai buscar o name ao me é como se tivesse escrito me barra name. Neste caso, o name vai ser o nosso username, depois temos o birthday, a idade, neste caso a data de nascimento. O hometown.name, que vai ser o nome da nossa cidade onde vivemos. E a bio, que é o que temos escrito na biografia. Depois, esta parte é uma variável que vai buscar o URL da, da imagem que nós temos de perfil. Criamos outra variável que vai ser o loader, que vai fazer load dessa imagem. E vamos fazer o request do URL dessa imagem e após isso fazemos o load dessa imagem para o loader uh, e quando o evento está completo vamos chamar a função load complete que quer dizer que foi finalizado o load e vamos adicionar a foto perfil ao nosso loader que está a adicioná-la uh, no movie clip que criámos anteriormente, que demos-lhe instância foto perfil. Ou seja, estamos a definir aqui foto Loader. Estamos aqui a adicionar então a nossa imagem ao movie clip. Para a parte do, do flash, é basicamente isto que vocês têm que fazer. Um, após fazerem isto, basta guardarem o vosso fecheiro SWF. Primeiro importam, ou seja, exportam neste caso. Um, fazem o publish do fecheiro FLA que vos vai dar um fecheiro SWF e também vão ter a vossa classe. Depois de terem feito isso, a vossa classe vai estar aqui, que vai ser a Flash Web Main e vão ter o vosso SWF, que vai ser o Flash Web Example. Basicamente é isto o que preciso. Caso estejas tudo concluído e bem feito, vocês podem testar a vossa aplicação e à partida vai estar tudo a funcionar. Um, obrigado por terem assistido ao nosso tutorial. Espero que tenhamos sido claros e que tenhamos sido úteis. E até uma próxima.